pô. Aldı beni. Hoppa. İsa, İsa yukarıda mı kaldı? İsa burada. İsa sesin çıkmıyor. Ah lan ah. Ben, ben iki elimi kullanaydım ben bunlara kurban olurdum. Paramparça ederim bunlar. Ne demem? Dördü bulan kim ya? Ben iki, iki el kullan, kullanabilseydim. Ya bir tane de sana vereyim. Ne diyor? Harbi mi? Görüyorum. Aa ayıpsın. Gel gel. Oy, Kankama feda olsun. Valla kanka. Bunlar sana elektrikçi olarak geri dönecek. <laughs> Problem değil ya. Ayıpsın. Lafı bile olmaz. Sen bayıl ben kaçarım. <laughs> Bak iki tane var. Kaçabilsen iyi olur. Geliyorum. Allah Allah Allah. Bize doğru. Bize önce verme ha. E siz orada ne arıyorsunuz? Alan dışında. Bizi buraya attı abi. Lan lan lan. Suya düşecektim abi. Lan lan lan lan. Az kaldım suya düştüm. Bismillah. Ben arkamdaki kim? Korktum lan. Arkadan gelse ben de korkarım abi. Vallahi korktum. Tabii herhalde. Yetiştim de burada bir... Ee, köprü var köprüyü tutmuşsalar sıkıntı yani. Hani bakalım köprüde bir var mı? Kimse yok gibi görünüyor. Dürbünüm yok ya. Burada evler Doğruca var. bakalım mı? O evlere doğru gidiyorum. Haberiniz olsun. Arabayla almamız lazım abi. Gel abi. Geliyorum. Evet. Bir dakika, bir dakika. Sakin ol, sakin ol. Oh. O ne ya? Gerçek mi? Gerçek. Cinsin karakteri. O neydi ya? Hmm. Abi ikisine vurdum ya. Kalkanı bir koydum ben ne var ya akıllı dolu iş yaptım orada. abi. İnşallah bu fight çekmiştir. Abi sen ne manyak bir oyuncusun ya. Gördün mü abi? Be böyle bir şey olamaz. Tövbe yarabbim. Karakterini aldım. Düşman götüne, düşman götüne. Aha. O ne? O ne ya? O ne oğlum? Bu Nerede? Şey Bunlar uçakta sıralamadaydı. Abi gel. Nerede nerede? Niye ses bir? Abi bin arabaya. Düşürecek abi herhalde şimdi. Yavuz abi bin. Bilmiyorum. Binemek yine abi. Bindim. Eve alacağız abi biraz kafayı dinleyelim. Lavuklar nereden çıkıyor? ben onları bir göreyim. Oo. Hmm. Gördüm. Ay çık. Adam bana... Düşürdüm. Bas bas bas o zaman bas. Araca gel araca gel. Ağaçta abi. Watch out. Yürü yürü. Kullan arabayı. Kullan arabayı ben ya bilmiyorum. kanka Allah'ım ya. Ya Tam yaptım olarak şey kanka ya. Ağaçta bir tane orada. Ağaçta. Ağaçta. Ulan kill çekime Dedim düştü ama. acayip psikopat gibi vurdum ya. Bunlar hep sıralamadakiler ha. Diğer nerede? Ağacın dibindeydi. Lan da. Rejden düşecek. Al beni al, al beni. Abi gel abi gel. Yeşil şey altı lazım. Bindim. Watch out. La hepimiz öleceğiz ya. Sür kanka sür ağaca sür. Dur beğeneyim dur beğeneyim dur beğeneyim öleceğiz yoksa dur. Dur vallahi çok güzel yerdeyiz. Berbat olmasın. Araba. Watch out. O ne? Bu arabayla gelmişler herhalde. Aa nerede? bu arabayla gelmişler. Arkadaşları yardıma geldi. Bot sandılar galiba. Öyle kuşladılar. Canı bir canı bir demiştim. İki kişi ee. demiştim. Let go. Güzel bir karakter ver. 같이 끼리. 아. 오늘야. 오늘 드미시. 뭐야? Corre, te dejo con el verde. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Watch out. Ne oluyor? Çapa. İnsan ölüyorum adam var. Biz, biz çok mu dağıldık bana mı öyle ya? Beyler. Öyle ama araç yoktu tamam. Ben araç... Abi mecburen dağıldık Ben araç bulabilirsem geleyim toplayayım hepinizi. Geldim. Gel abi. Helal. Bir tane de antenli bagim var. Abi rezon düşmemesi var ya abi. Çok güzel. Alan dışı bunlar. Yukarıda olabilir. uzaktayım ha. Çarşı pazar Watch parası out. diyor ya. Dört numara sıkıntıda ben daha açık verdim. Kankam kaç kişiler? Göremiyorum vallahi. Abi sen burada bekle abi ben bayılırsam sen beni kaldırırsın. Tamam. Kanka arabalar var mıydı? Lan alanda bir tane Yoktu. lan. Ara. Aranın bir taneydi. Olamaz ya. Abi arkamdan skan var. Drop düştü buraya. Kur'an uzakta değil mi? Bilim sıktı. Gördün mü? Oy. Of. Beni aldı. ne var. Abi dur ben seni alacağım. Tek yemem lazım. Sprey, adam sprey yattı. Çek onu. Yok gitti artık. Dur abi dur. Alan geldi. Abi kalktığın gibi gel. Tamam. Çıkmamız lazım. Kaldırıyor onu. Oy. Gökhan. Lazım abi. Tut beni abi, tut beni abi. Bırak abi. Bu alan var ya efsane bu. Şey, Kanka buggy ile gidin. Hayattaki şanssızlıkların. Ben öleceğim Geç alan dibinize ya. dibinize. Abi. Gideriz alan abi. Sıkıştım ben oraya. As.